Meu, tava dominando os caras de Halp e os caras do Yabuti. nice, bora. Fracassados. Nossa, que maldade. Os dois passaram já. Os dois passaram. Nossa senhora! só puxar. Eu vou fazer eco, eu vou puxar alto. Eu Bora. tava junto. Bora? Onde? Sei lá, vou cair aqui. Vou andando. Tem tá em cima, tem tá em cima de mim no 16, no, no AP. Aí dá pra comprar Alp? Eu já Ainda não dá pra comprar Alp, mas eu vou comprar Scout também, né? Não, não, não. Sim. Você acerta um tiro ou acerta o outro. Não, mas se os caras puxarem na gente, a gente morre. É, é a vida. Aqui eu não sou pra preguiça. Ah, velho, eu acho minha mira tava em cima da cabeça do cara, eu tirei. Na porta. E agora, pra gente desistar, tá? Ah, ele saiu o smoke! Nice! Se ele tem a cabeça dele, você acertou uhum. também. Ou eu queria me jogar nessa água, eu queria nadar um pouquinho. Mas eu não caio. vou jogar mais pistola no você. Aí seu personagem tá taca no chão, tipo, embaixo de você. Não, confia na minha Digo. Se os caras puxarem em cima de mim, ó, eles encontram na cabeça dos caras. Confia na minha sangue, serve. Ai, tá de alto. Ai, tá de alto. Onde? Demolou também. Que é isso, o cara me varou, mano. Como vai que nojento? Ai, você... Ah, velho. Ai! Hum. Olha aí, ó. Aí vai guardar estoque aqui. Puxa em mim. Eu tá pegar no cara puxar em mim cima desse carro já. Aí eu fiquei decepcionado, vou ter que puxar minha alta. GG é muito. <laughs> Nossa, que maldade. Cancelar dos caras. Quero dar um belo lance aqui. Eu nunca mais vou ver nas vilas. disparou de novo, velho, mano. Ai, meu Deus, vou morrer. Ah, velho, me ajuda. Eu sou da fogo, velho. Tava de alto, mano. Demorei. Tava mirando na janela. Ai. Ai, David. Eu fui com mira, né? É, eu devo. Eu fui. Eu sou da né? cover, eu tava de atrás, mano demorei. Foi mal. Boa. Janela, janela, janela. esperava que ruxar. Ó, o cara botou dois gente que desse cai um, um, douradinho ali bonito, caro. Nessa pote de elite. Hum. Tati Trek com quantas kills? É? Ai não, pirei, pirei, pirei, pirei. de Alpes. Ah, tem, eu tenho 5-7 aqui. Não, tem Deagle, porque eu vou usar 5-7. Olha embaixo, olha embaixo, olha embaixo, olha a porta. Nossa. É, eu fiz um favor pra ele, abri a Calma, tô. Eu esqueci de comprar colete de cabeça, mas. Tá na outra porta, tá na outra porta, não sei nem que eu joguei 10. Ai, jogou muito. Tá me carregando. Tá me carregando. tá sendo um pouco carregada. A gente provavelmente vai perder o pista porque os caras é nervosos no pista. Tá bom, gente. Pra puxar os dois, a gente já sai plantando puxa, pode vir. Olha tá os dois lá, planta, planta, planta. Mostrei pra aí. Ah, um tá sem colete. Oh, mano, que bala! Que delícia! Lisa! Agora eu vou pegar ele de scout. Scout. Tá, pensei que tinha comprar scout também. All on the world. Então na porta. Tá de scout. Eu vou desmontar e plantar. Pode ser? Ah, veio o cara me varando aí de novo. Ai, mais smoke, mais smoke. Um deles já foi. Ou não. É qual? É o do scout, né? Ai, da onde? Em cima, tá em cima, tá em cima. nós, respeita a minha história. Me dá pra matar, por favor. Respeita a minha história. Acho que ele que São umas coisas. Cara, acho que eu tô medo de fogo, né? Ai, ah, moço! Boa. <laughs> Boa! Não, cara, deixa eu mesmo. Eu tenho que fazer uma brincadeira mais legal. Hum? Depois eu vou fazer. Eu consigo deixar uma 12 travada. Ué. Assim ela travada, ela virada. É tipo recarregando, ela não recarrega. Hum. Isso é da hora. Não. Essa você é Não. Nossa, que bonitinha. É cara? Não sei, pesquisa aí. Tá lá na outra. Bela bang. Respeita a K, amiguinho. Respeita a K. Olha essa... É bem bonita, né? O nome é Pole Position. Eu sei. conheço essa CD, mas eu não, não lembrava dela. E eu nunca tinha visto, vi, visto em jogo. Ela tá bem nova, essa daqui. Ah. Tá de Alp de novo. Tá de Scout. É. Tá de Scout. Ah, Scout, Scout, não sei o diferenciação. Ah, tá Ah, o cara tá lá. Nossa, eu peguei um pincel muito roubado. Se ele der a cara, ele morre. Espera. Ele tem que dar a cara na segunda, ele morre. Espera um pouco. Tendo bomba. Agora eu vou quebrar. Pra é que a gente tá com pouco tempo. eu vou ter que... Boa, eu vou ter que correr. Será que dá tempo? Só pegar C4, passar rapidaço. E não morrer. Vamos lá, eu te dropo uma cá. Vamos nós dois na onde? Nós dois rápido na onde? Bora dar uma trabalhada, a gente vai lá na janelinha. Bora na janelinha de vidro, a gente tenta pegar o primeiro cara. A gente ganha a primeira kill e... Nossa, que bala! É? Tava tá andando uma bala. Quebra a segunda janela, quebra a segunda janela. Ah, tem. Ô, oh, como essa porta... Ô, oh, vou bangar. Vou bangar a smoke, beleza? Banguei na smoke. controller. GG. Nice jogo, esse daqui joguei bem. E dei bala, uma bala linda. apenas que eu não matei o cara. Ficamos parecidos, o cadê? 10 é. barra 6 e 9 6. É. Ficamos com a mesma pontuação. Não tem. Exato.